Hola, ¿qué tal todos? En este vídeo les voy a explicar cómo evolucionar su Eevee en Pokémon GO al Pokémon que ustedes quieran. Hasta el momento solo hay disponible tres opciones, que son Jolteon, Vaporeon y Flareon. El truco es simplemente cambiar el nombre a nuestro Eevee a uno de los tres que tenían los dueños de los tres Eevee que salían de la serie anime original. Entonces, para que me entiendan, si queremos un Jolteon, lo que hacemos es cambiarle el nombre a Sparky si queremos un Vaporeon, le cambiamos el nombre a Rainer. Y si queremos un Flareon, pues simplemente le cambiamos el nombre a Piro. En mi caso, mi favorito es Jolteon, así que yo voy a buscar en mi lista de Pokémon a está por aquí. Aquí está, lo encontré, Eevee. Eh, elijo la opción cambiar nombre, pequeño lapicito al lado del nombre, y escribo Sparky. Aquí lo escribí. Le doy en OK. Verifico que esté bien. OK. Ok, perfecto. Le doy evolucionar. Evoluciono y es perfecto. Es un JoJo, lo que yo quería. Y pues así pueden hacer ustedes con su Pokémon favorito. Pues nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denme like. Y pues les deseo mucha suerte con su Pokémon en Pokémon Go. Chao.